कुनै समय थियो नेपालमा जहाँ स्मार्टफोन बोक्नेहरूको सङ्ख्या केही नम्बरमा थियो र त्यो नम्बर अहिले चेन्ज भएर करोडौँमा फेरिएको छ भोलिको सिनारी हेर्दा घरको एउटा सदस्यसँग स्मार्टफोन हुन्छ यदि तपाईँहरू पनि मोबाइल फोनको खोजीमा हुनुहुन्छ भने यो भिडियो चाहिँ हजुरको लागि युजफुल रहनेछ आज हामी कुरा गर्नेछौँ top five best phone under twenty five thousand आउनुहोस् अब भिडियो सुरु गरौँ टप फाइभमा रहेको छ टेक्नो प्रोग्राम जसको पर्फर्मेन्सको कुरा गर्नुपर्दा एकदमै राम्रो पर्फर्म गर्छ यो फोनको डेमेन्सिटी नाइन हन्ड्रेड प्रोसेसर छ if you're looking for gaming phone this might be number one यो फोनको कुरा गर्नुपर्दा आठ जिबी ऱ्याम र एक सय अठाइस जिबी स्टोरेजमा पर्छ जुन एलपिडिडिआर फाइभ ऱ्याम र UFS three point one storage type छ ब्याट्री हेल्थको कुरा गर्नुपर्दा six thousand milli ampere hour छ भने एट्टिन वाट चार्जिङ छ फोनको क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा fifty mega pixel primary camera छ बाँकी टु मेगा पिक्सल र एआई लेन्स पनि एडेड छ फ्रन्ट क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा sixteen mega pixel front lens छ which is not AG research यो फोनको अपरेटिङ सिस्टमको रिजल्ट निकै राम्रो भएको छ जसमा human interaction operating system android eleven छ प्राइसको कुरा गर्नुपर्दा यो फोन तपाईँहरूले नेपाली बजारमा मात्र पच्चिस हजारमा पाउन सक्नुहुनेछ म के रिकमेन्ड गर्छु भन्दा यदि तपाईँहरू पर्फर्मेन्स वाइज र ब्याट्री हेल्थ हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो फोन हजुरको लागि बेस्ट हुनेछ अब कुरा गरौँ टप फोरको टप फोरमा रहेको छ इन्फिनिक्स हट ट्वेन्टी यो फोनमा Dimensity eight hundred ten processor रहेको छ भने फाइभ जी टुवेल्भ ब्यान्ड रहेको छ जुन एकदमै राम्रो हो एक सय बिस हर्सको आइपिएस एलसिडी स्क्रिन र यसको ब्याट्री हेल्थको कुरा गर्नुपर्दा five thousand milliampere hour छ भने एटिन वाट चार्जिङ रहेको छ यसको अपरेटिङ सिस्टमको कुरा गर्नुपर्दा सिमिलर एज त्यति राम्रो रहेको छैन राम्रो हार्डवेयर स्पेसिफिकेसनको साथ आउँछ यो चाहिँ टेक्नोभन्दा हल्का राम्रो छ यसको क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा सेम एज टेक्नोपोभा यो पनि टेक्नोपोभाको जस्तै क्यामेरा छ र फ्रन्ट क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा एट मेगापिक्सल क्यामेरा रहेको छ यो फोनको मेमोरीको कुरा गर्नुपर्दा सिक्स जिबी ऱ्याम र एक सय अठाइस जिबी स्टोरेज रहेको छ यो फोनको प्राइस हजुरहरूले नेपाली बजारमा रु बाइस हजारमा पाउन सक्नुहुनेछ अब कुरा गरौँ टप थ्रीको टप थ्रीमा रहेको छ पोको एम्फो प्रो यो फोनमा नाइन्टी हर्सको आइपिएस एलसिडी या डिस्प्ले रहेको छ Dimensity eight hundred ten processor छ भने फाइभ जी सेभेन ब्यान्ड रहेको छ र मेमोरीको कुरा गर्नुपर्दा आठ जिबी ऱ्याम रहेको छ भने एक सय अट्ठाइस जिबी स्टोरेज रहेको छ ब्याट्री हेल्थको कुरा गर्नुपर्दा यो फोनमा five thousand milli ampere hour छ भने थर्टी थ्री वाट चार्जिङ रहेको छ यो फोनमा fifty mega pixel plus eight mega pixel camera रहेको छ भने eighteen mega pixel front camera रहेको छ यो फोनको कुरा गर्नुपर्दा क्यामेरा मल्टिटेस्टिङ मात्र नभएर performance wise operating system software सबै राम्रो रहेको छ यो फोनको प्राइस नेपाली बजारमा मात्र रु पच्चिस हजारमा पाउन सक्नुहुनेछ अब हामी कुरा गर्नेछौँ टप टूमा रहेको छ आइक्यू जेट सिक्स जसमा processor Qualcomm Snapdragon fourth generation one रहेको छ विच इज पावर इफिसियन्ट जुन चाहिँ स्न्यापड्रागन सिक्स हन्ड्रेड नाइन्टी फाइभको अराउन्डमा आउँछ फोर्थ जेनेरेसन वानमा आए पनि it is a excellent processor यसमा चाहिँ five G with two band रहेको छ र ब्याट्री हेल्थको कुरा गर्नुपर्दा पाँच हजार मिली एमपियर आवर छ भने एटिन वाट चार्जिङ रहेको छ रिसेन्ट सफ्टवेयर एन्ड्रोइड टुवेल्भ छ भने यसको अपडेट पनि आउनेछ र fifty megapixel plus two megapixel primary camera sensor छ भने एट मेगापिक्सल फ्रन्ट क्यामेरा रहेको छ यसको डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा six point five eight FHD र एलसिडी वान ट्वेन्टी हर्ज रहेको छ यो फोनको प्राइस नेपाली बजारमा मात्र रु पच्चिस हजार पाँच सयमा पाउन सक्नुहुन्छ ओभरअलमा म के हाइलाइट गर्छु भन्दा यो फोन एकदमै राम्रो रहेको छ अब हामी कुरा गर्नेछौँ टप वान टप वानमा रहेको छ मोटो जी सिक्स टू यो फोन क्लिन युजर इन्टरफेस एक्सपिरियन्समा पर्छ यो फोनको अपरेटिङ सिस्टमको कुरा गर्नुपर्दा एकदमै रहेको छ जसमा Qualcomm Snapdragon six hundred ninety five processor छ भने five G with twelve band रहेको छ यसको मेमोरीको कुरा गर्नुपर्दा सिक्स जिबी ऱ्याम र one hundred twenty eight GB storage रहेको छ त्यसै गरी ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दा five thousand milliampere hour छ भने ट्वेन्टी वाट चार्जिङ रहेको छ यो फोनको डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा एकदमै राम्रो रहेको छ जसमा सिक्स पोइन्ट फाइभ फाइभ इन्चको वान ट्वेन्टी हर्स डिएच डिस्प्ले रहेको छ यो फोनको क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा fifty mega pixel plus eight mega pixel ultra wide plus two micro रहेको छ भने sixteen mega pixel front camera रहेको छ ओभरअल यो फोनको कुरा गर्नुपर्दा क्यामेरादेखि लिएर सफ्टवेयर हार्डवेयर अपरेटिङ सिस्टम सबै राम्रो रहेको छ त्यसैले म के रिकमेन्ड गर्छु भन्दा this phone is best phone under twenty five thousand यो फोनको प्राइसको कुरा गर्नुपर्दा नेपाली बजारमा मात्र रु पच्चिस हजारमा पाउन सक्नुहुनेछ जति फोन पनि एक्सप्लेन गरेँ यति याद राख्नु कि यी सबै टप लेभल फोनहरू under twenty five thousand hope you guys are enjoying this video if you enjoy this video don't forget like share and subscribe thank you for watching